Herkese merhaba, Highway Gamer kanalıma hoş geldiniz ben Bak. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün Ankara video yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, gara doğru gidiyoruz. Sıkıldım ve e, kardeşim Terminator izliyor manyak beyler. evet şimdi geldik ve ah çok kötü olmuş. İçinde kalmış kaldı neyse. Şu an geldik. El salla. Sen el salla anne. Şu an otobüsteyiz. Burada bir plak var. Evet. Şimdi ee, eve doğru gidiyoruz. Değil mi Berrak? Görüşürüz de. Hadi bakalım. Aa! Ah! <laughs> Dur. Oo, kırıldı. Bu da benim rekorum. Bak, bak. Şu... Ha çok sert. Şey. Aynen. Edemez sana çok sert. 500'de falan kalır mı bu? Aa! Oha geçti oha! Oho! Oo! Bak rahat 900 olur bu diyeceğim şimdi olmayacak. Uf geçti Oo, 4 puan. Şimdi, şimdi sen çıldırır kıldır. Hile hile hile. Bırak bak hileme bak hileme. Ya ses çıkardı? Bilmiyorum. Çok şey top bir ses çıkardı. Dur. Aa! Yeni rekoru çok az var. Yine Ayhan'da, Ayhan'da. Dur bir dakika. Tamam. Az. Pizza hazır. Şimdi çıldır. Yürü kısaymış ha. Oho! Direkt gitti. Direkt. Ya diğeri rekor yenerek nasıl? Kuzenler için geçiyor değil mi? Biladerim için, kuzenlerim için bu da. Hadi ah. Evet ya. Evet. Evet evet şimdi e, düşürdüğünü al challenge yapacağız. Aa düştü aman tanrım. Artık benim. Ha ha. Yeni telefonum Samsung Galaxy Note 10 Plus. Yeah. Burada burada bu sponsor değil. Şimdi iPhone Hello, 11, 11 Pro Max şeyine bakıyoruz. Gördüğünüz gibi 11 Pro Max. Fotoğraflara. Kamer kamerasına bakıyoruz. Sonra bir bakıyoruz ki Haksim dayı. Hello. Aa Ayhan burada oyun oynuyor. Ayhan senin mi bilgisayar? Evet. Bu da Logitech yeni modeliymiş. O güzel. Evet şu an sıvı azot yani sıvı nitrojen içerisindeki ejderha nefesi adında bir e, tatlı gibi bir şey bu. Biraz çok Sıvı nitrojen eksi 200 derece. Şimdi yiyeceğiz birazdan. Çok ah. çabuk. Başlayayım mı? elim dondu. Bera, Çok şey. soğuk. <laughs> Elim dondu. Abi şu Z kuşağına bakar mısın? Nasıl eğleniyorlar? <laughs> Ağzından duman çıkıyor. Ya nasıl, nasıl yatıyorsun? Bak. bak bak. bak. Çenecek mi? Hmm. Zamanla yap, zamanla. Ayhan dünyanın en hızlı bisiklette biniyor. Dur, şey yapacağım falan yani. Bunlar çok iyi büyüdüm. Aynen. Ne bakıyorsun lan? Şu etkiren boşalmış. Aman Allah'ım bak buraya göster, buraya göster. Aman Allah'ım direksiyona. Aman Allah'ım çalışmıyor. O harbiden bir şey çalışmıyor. Artık çarpacak Hakan. Ayhan dünyanın en hızlı bisiklette biniyor. Dur şey yapacağım. Oha harbiden bir şey Çalışmıyor. Artık çarpacak Ayhan. Evet Ayhan öldü. vanilyalı latte aldım. Ben vanilyalı içiyorum. Çok güzel oluyor. Starbucks'tan aldım. Evet şimdi e, içeceğiz. Sen bir şey alacak mısın? Yok ya. Tamam. Hiç hevesim yok. Tamam. Hevesim yok ama derdim çok. Müzik kedileri gel beni al diyor. Bak bak elimi uzatıyorum. Bak. Miyavlıyor. Ee, <clears throat> hamburger aldım. İçinde gerçek et var. Ee, köfte eti değil gerçek et. Ve fazla e, gerçek bel pişmiş. Ee, çok yani buna baya baya bir para kıydım. Bence güzel bir şey. Hadi bakalım. Berra bak bu gerçek bir hamburger. Şu an gerçek bir hamburger gelecek. Bu gerçek bir hamburger. Ama dökme. Ben dedim bu gerçek bir hamburger çünkü. Şu içinde gerçek et var. Gerçek e, inek eti. Oha! Olmadı olmadı. Nasıl ünlü olursunuz biliyor musunuz? Mountain Devil. Evet. Mountain Devil. İlk defa açacağım. İnşallah güzeldir. Bakalım tadı nasılmış. Evet. Kokusu limonlu gibi böyle. Bildiğin böyle limonlu soda yani. Limonlu soda bildiğin. İçecek mi?